됐다. É, bora. হলো পামে পামের শব্দটা হলো পেনার গাতিক আগনিস্তুক মেতপ যার ভাষা হলো এই ইংলিশে হলো অল ওয়ার্কার্স মিলিটান্ট ফ্রন্ট বাংলায় করলে যেটা হয় যে সমস্ত আছে এবং অন্যান্য গ্রীষে যে ফেডারেশন আছে বিভিন্ন যাদেরকে দেখি তারা ফেডারেশন এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এ প্রেক্ষিতে আমাদের পামের প্রধান আছে এখানে Είμαστε και τώρα και όλες τις μέρες, ακόμα και από την Αθήνα και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα, παρακολουθούμε τα γεγονότα και έχουμε αγωνία για το τι γίνεται. Είμαστε και εμείς εργάτες και παλεύουμε για όλους τους εργάτες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, σε όλα τα μέρη της γης, να έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ε, μάθαμε, μάλλον βλέπουμε ότι εδώ δίπλα σας έχουν έρθει και άλλοι εργάτες. Εμείς λέμε ότι ο εργάτης όπου και να είναι, είτε εδώ, είτε δίπλα, είτε σε άλλη πόλη, είτε σε άλλη χώρα, όποιο χρώμα και να έχει, είναι πάντα εργάτης και κάποιος τον εκμεταλλεύεται. Άρα ο στόχος μας είναι να είμαστε όλοι μαζί, να έρθουμε σε επικοινωνία και με τους άλλους εργάτες, να τους μιλήσουμε με καλό τρόπο, να τους εξηγήσουμε τι γίνεται, ποιος εκμεταλλεύεται εδώ την κατάσταση, ποιο είναι το μέλλον και των άλλων των εργατών αν δεν ενωθούμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει, να διεκδικήσουμε να μας πληρώνουν τα μεροκάματά μας, να δουλεύουμε σε καλές συνθήκες δουλειάς, δεν μπορούμε να πάμε ούτε εμεί μόνοι μας, ούτε εσείς μόνοι σας. Και κανένας δεν μπορεί να πάει μόνος του. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, ο ένας να δουλεύει για όλους και όλοι για έναν. Αυτό είναι το σύνθημα που έχει το πάμε. Και την Πρωτομαγιά που είναι μεθαύριο, με αυτό το σύνθημα θα πάμε. Και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι σκληρή, για σας είναι ακόμα και χειρότερη, από ότι είναι για μας, όμως δεν θα το βάλουμε κάτω. Οργανωμένοι, με συνδικάτα, με τις επιτροπές, οργανωμένοι με τους ε, συναδέλφους, τους συντρόφους που είναι εδώ στην περιοχή. Θα πρέπει θα ρετά, να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσατε. Να πάμε να ζητάμε τα μεροκάματά μας. Αλλά όχι το μεροκάματο που αποφασίζει το αφεντικό και όταν το αποφασίζει, το μεροκάματο που, χρειαζόμαστε εμείς για να ζήσουμε. Οι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια έβγανε και πηγαίνανε και στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και ζούσανε και αυτοί δύσκολες συνθήκες. Ένα διάστημα το ξεχάσαμε. Τώρα με την καπιταλιστική κρίση φεύγουν πάλι χιλιάδες νέοι για να βρούνε άλλο δουλειά. Άρα λοιπόν ο δρόμος του μετανάστη είναι δύσκολος, είναι σκληρός, το ξέρουμε και τον θυμίζουμε και σε αυτούς που τον έχουν ξεχάσει και σε αυτούς που φέρονται άσχημα στους μετανάστες. Νομίζω ότι ένα δρόμο έχουμε. Όλοι μαζί, οργανωμένοι, να συνεχίσουμε και την αλληλεγγύη που ξεκινήσαμε για να μπορέσουμε να βρούμε τα δίκαια μας. Είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε ξένοι. Λες και ξένοι, σε ενωμένοι. Έλληνες και ξένοι, ε, ভাই জি ভাই কাল কাল